serum eh, multos autores iam tractavimus multosque locos eh, legimus in nostris in scolis legimus multos autores multaque quoque carmina et iam uh, de philosophia locutissimus versus multa agressi sumus hodie vero veniemus ad catullum hodie veniemus ad carmen notissimum hodie veniemus ad versus et loquemur non de bello, non de republica administranda, sed loquemur de amore, loquemur de unità. Nam saepe autores classici romani, cum latine scribunt nos quoque allocuntur. Et multa dixerunt, quid dixit Catullus? Quis fuit Catullus? Quoto saeculo vixit Catullus. Quoto saeculo vixit Catullus, quaso? Quoto saeculo? Saeculo primo post Christum natum? Saeculo quarto ante Christum natum? Saeculo secundo ante Christum natum? Quando? Quoto saeculo vixit Catullus? Saeculo primo, non eh? è? Saeculo primo ante Christum natum. Et Catullus vixit aetate classica. Aetate classica et Catullus fuit juvenis. Catullus fuit juvenis. Sicut vos, vos estis juvenes, non è? Et vos linguam latinam discitis, sed etiam alia, quoque facitis, alia agitis vestris iuitis non è? Etiam loquimini de amore, etiam loquimini de vita, etiam loquimini de gaudiis vestris, Catullus quoque? Catullus barbatus quidem, ac in imagine, lo de se ipso, et lo de feminis, quas valde amabat. Vel de femina, de femina, una, quam multum amabat. Nam Catullus ut dixi, natus es anculo primo ante Christum natum, natus es anon in falor octogesimo septimo ante Christum natum, Et eh, mortus est annis de eh, quinquagesimis, unque dicant, eum mortum esse ane anno quinquagesimo uh, eh, quarto. Bene? Ergo juvenis fuit, et multa scripsi, et multa eius carmina tradita sunt nobis, tradita sunt nostrae aetati. Et nunc, saeculo vicesimo primo, anno bis milesimo possumus legere, et possumus gustare, Eius versus. Bene? Et quid, quid, ilitur, Catullus, quem amabat Catullus? Bene. Ai che stabula, notissima, ante quam legamus versus Catullianos, bene, antea eh, videamus ante tabula, quam quidem depinsit, Bataus, Bataus quidam, nomine Laurentius uh, alma tadema, saeculo, saeculo duo de vice, un de vicesimo exe bene, et vicesimo ineunte, unte, scilicet ante plus quam centum annos, et depinsit multas imagines catuli et alterius feminae. Bene? Et aec est notissima imago. Poste alegemus Carmen Quintum. Nam in carmine quinto Catulus loquitur de illa femina, et scribit Latine, scribit versus, et exprimit sensus animi, exprimit amore su. Illa est Catulus, et illa est? Lesbia. Lesbia? Estne lesbia? Sed eh, quod erat praenomen eius? Eratne lesbia, omnes dicevan, salve lesbia! quod nomen, quod praenomen erat ei? Erat Clodia. Erat Clodia, erat femina nota, tum temporis, saeculo primo, ante Christum natum. Nam, anis sexagesimis, anis quinquagesimis, multi erat viri notissimi et feminae notissima, ene? Caesar, eh, Caesar, vel Cicero, non è? Cicero, Paolo, ante, anni sexagesimis, anno sexagesimo, Tertio de Christum natum constricera constrinsera conturationem Catilinae et Paulo possetiam Caesar venit in Gallia et potitus est totius Galliae imperio sed Catulus non curava de rebus Catulus non curava de Gallia Catulus non curava de republica administranda dixibus non curava de Cicerone immo in elevatur un chicherone al quando da ile volevat e le tanto di amore no qui atco gaudeni vita na vita breu est vita venit, et vita e vita e ergo si vita breu est debemus arripere occasione o volevat nobis explanare catunus quod id sentievat cum Clodia. Sed Clodia est lesbia. Ergo, ille Catullus nun culpavit ilam gloriam lesbiam. Multis de causis, odiem nana gregia, omnes causa. Sed ille, sic eam, nun culpavit, sic nomen devit, bene? Tu lesbia. Et in carminibus scribebat lesbiam, salve lesbia. Multis de causis sic et eterum ille catullus maxime delectatur carminibus gracchis et lesbia es nomen gracum non est et et iam uh, multum placebat proet eh, poetria quaedam graeca notissima poetria quaedam graeca notissima quae fuit quae fuit poetria notissima graeca quae scribevat uh, versus Sappho, Sappho, et Heraclesia, non è? Ergo, sic ille maxime catulus delectabatur versibus graecis, et imitabatur quodam modo versus graecos. Ergo, illa Clodia erat lesbia. Et quid facit ic Catullus? Quid facit? Quid esto? hoc? Un modo dicitur hoc latine. Ida? osculum, non è? Hoc est osculum. Sed osculum, inter parentes, osculum dare filio, osculum dare filiae, osculum dare patri, osculum dare matri, sed lesbiae osculum dat? No. Lesbiae dat basium. Ergo, est differentia inter basia atque oscula, bene? Et ille catullus hic fortasse, hic fortasse oscula tat, sed mult basia, dare, basia. Ille ardet, ille catullus flagrat amor, os aliquando amavistis virum, os aliquando amavistis feminam, Vos aliquando ardebatis amore? Nunquam iam estis juvenes, nunquam amu amicos, nunquam amu istis amicas, ita amu non è? Et nunquam fuistis cum amicis, vel cum amicabus, bene? Et volvistis dare, dare basia, non muscula, basia. nunquam volvistis dare basia, non seme, non bis, nunquam volvistis dare mille basia, ille catulus. voleva dare non osculone, non Basia, Basia, mille, mille, voleva primum numerare, mille, mille, mille. Se postea dixi, cur numeremos. volo tibi dare, oh, Lesbia, oh, Claudia, multa Basia, se ne numeremos, veni, arribiamus vida, nauita, vanesti tempus irreparabile fugi, Ergo quindi che va toratius Paulo post. Carpe diem. Carpe diem. Et Catullus iam dixerat, et multi ali poste a quoque dixit Petronius, bene, gaudeamus. Et ille Catullus dixit, arripiamus occasione, da mi basia. Et nunc venit adversus ad carmen, et scripsit illud carmen, et illud carmen possumus intelere, nam avui mus fale quando amicos vel amicas, non è? Ergo posso mus modo intelegere quod dixit Catullus. Et scripsit, vimus, scripsit latine. Hoc est carne. Ille, ille Catullus maxime, ut dixit, maxime delectavatur versibus graecis. Et hic sunt, i, i versus sunt, uh, quidicuntur, hendeca syllabi falaeki, vel falaekei, sunt idica. Sunt, vuol es, in est, uh, eh, ile primus, eh, totum carne, eh, sunt hendeta syllabi falaeki. Et omnibus, vuol singulis versibus, singulis versibus, sunt undenae syllabae. Undenae, ergo, undecim, ocim versu, sunt syllabae. Undecim, undecim, undecim, undecim, undecim. Hoc dicitur, isosyllabismus. Isosyllabismus. Skrivite semper singulis versibus sunt, vel est, idem numerus syllabarum. Bene? Ergo, de causa hendeca syllabus. Hendeca, graeque, significa undeci. Bene? Ita ergo graeque. Redolet graecia. Est graecia in hoc carmine. Est sapho. Est sapho. Bene? Et ille, iam initio, Quid est? Quod est verbum in itio? Qua è solo dire che quod est verbum? Vivamus. Vivamus! Ed est, qui modus est? Qui modus est? Est ne indicativus? Est? Subjuntivus, et jam dicitur conjunctivus. Bene? Ergo iam primo verbo, primo verbo, habemus conjunctivum exhortativum. Vivamus! Num! Vivamus! Ic dicitur conjunctivus exhortativus we Taiwaneski tempus fugit we vamos we conjuntivus sed non es unum tantum we vamos mea lesbia ergo quem aloquitur catullus quem aloquitur Lucia? Lesbiam! ita aloquitur colodia aloquitur lesbiam. et dic lesbia bene audis we vamos sic ut in imagine quam vidimus bene ergo lesbia quaeso we vamos Vi vamus, vi tas brevis. Dicit me Alessia, catulus loquitu. Atque amemus. Amemus quoque. Amemus es modus? Danes? Amemus es modus? Conjuntivus quoque, dicitur, no? Subjuntivus o conjuntivus. Ergo duo verba iam habemus. Is un conjunctivi exhortativi. Ergo iam inde de initio sunt tantum tredecim versus, Sed ile nos. Nos! Nos! lesbia, sed etiam nos duomilia, bene, post duomilia eh, a anorum, bene? Ergo, asficite, uivamus mea lesbia, atque amemus. Rumoresque senum severiorum, omnes unius estimemus, asis. Bene, qui sunt rumores, qui sunt rumores, asficite, rumores, rumores, senum se marion ies quodicum quodicum senes nunquam modis acquirit hoc nunquam fistis cum amico uel amica vuestra et alquis venit et vos reprehendit qui raridis non debetis potius linguam latinam discere debetis linguam graecam discere et pensa vuestra facere non è non basia dar qui radis, non è? Ergo, aliquando sunt senes, qui sunt senes. Se, vos estis senes? No. Non estis senes, vos estis? Juvenes, juvenes nunc. Sed aliquando senes veniunt, hmm. atque reprehendunt, portasse qui a senes, non gaudent vita. Juvenes, ergo coco, eh? Gaudemus vita. tu ridetis. Ida, ergo gaudemus vita. Et aliquando senes severiorum, divit, senum severiorum, es repetibus, non è? Senum severiorum sunt severi senes, ergo rumores, rumores, et quod dicum, non è? Aliquando senes venient et repreendum, ergo illi rumores, ad nos venim, rumores, senum severiorum, aec dicitura literatio, non è? Er, es, rumoresque, senum severiorum. Quindi rumores escasus, casus, accusativus, optime, non è? Escasus accusativus, et verbum es, Eduarde, ubi es verbum? Estimemus. Optime, estimemus! Unum, duo, tria! Tertium verbum, tertius, tertius conjuntivus, exhortativus, Uivamus! amemus, estimemus, sed non ironice, quod modo loquitur, quia estimare es verbum tabernarum argentariarum agitur de pecunia a estimare de quen sede ergo sigile dicit, dicit a estimemus qui rumores rumores ilorum a estimemus unius asis sed hic dicitur unius asis saepe dicitur unius sed hic potius pronuntiandum est ananque metru bene propter metrum dicendum est unius ergo a estimemus rumores cuius senum severiorum omnes rumores astimemus unius assis et quid est assis quaesos quid est assis Eda est, est numus, est pecunia, non è? Est numus minimi predi. Minimi predi. Bene? Ergo unius astimemus assis, unius assis astimemus. Ergo unius assis quoque est casus genetivus. Bene? Et dic dicitur genetivus predi, a estimare unius assis. Bene? A estimare aliquem multi, ok, dicimus, non in scolis. A estimare aliquem multi, vel minimi, ego didacum multi a estimo. Bene? Non minimi, sed maximi. Ic est genetivus, bene? Predi. Possumus dicere multum, bene? Sed eh, aliquando uh, usurpatur genetibus. Ergo, unius asis est casus genetibus. Ergo, aestimemus rumores, bene, non aestimemus, ne aestimemus, bene? Ergo, we win, you Et nunc, allopitur lesiam, dici, dami, non? Se nundum, nunc explanat, dami basia mille, se primum aliquid tibi narrat. Aec est exhortatio, sunt partes in carmine aeges exhortatio, aeges quod amor narratio. Et nunc narrat vitam. Lege coraso, Luca. Miquel, quid dici? Soles ocidere et redire possum. Optime, soles ocidere et redire possum. Soles, quid est soles? Quid sum soles? Eh, il sol, non è? Se dici soles. E no, qui significa, qui significa Soles. 10. Optime 10, sole sum 10, bene? Sole sum 10. Et dicit soles possum qui occidere et redire. Divina sinonimo un provocabulo vocabulo uh, eh, occide. Sinonimo qui so chiedere. Ida cadere, ida cadere es occidere et sol occidit sed antea oritur. Bene? Primum sol oritur, nascitur, et deinde occidit. Et iam es finis diei? Es finis diei? Non? Cras. Venit russus. Ergo cras, sol, russus Revit russus venit, et russus demo nascitur. Ergo soles, dies, moriuntur, sed postea russus venium. Nascuntur, moriuntur, ocidunt, et denga russus nascuntur. Et sic semel axaepius, semel axaepius, semel axaepius. Quid de vita nostra, et qui? nobis cum semel occidit brevis lux, et aspicite, occidere, mori, et dic, occidit brevis lux. Aspicite, nobis, quilicet, hominibus, donne, nobis cum semel, synonymum cum primum, et semel tantum, nauita, es una. Cum semel occi monitur, brevis lux. Vita finitur. Finitur. Aspigite, occi dit quod syllaba, sabet? Tres. Quod syllabas abet brevis? Due. Quod syllabas abet lux? Una. Finito. Videtis? Ergo, vita finitur. Et si catullus dici, aspicite, tres syllabae, duae syllabae, una syllabae. Se, vita finitur. Se, pos vitam, quid est? Quid est pos vitam? Nox. Ergo, pos vitam est nox. Et qui significat nox? Mortem. Vane? Nox significat mortem. Mortem. Date memiam, sed homines moriuntur. Homines moriuntur, hoc rem... hoc scimus, hoc scimus. Homines mori. Bene? Ergo, nox obscuritas tenebrae, mors. Bene? Es eh, est perpetua, una dormienda. Hoc diximus, bene? Dormienda est, es perifrasis, bene? Dormienda est, num locuendum est, dicendum est. Ergo, num dormienda est una nox. Scrivi debemus dormire in perpetuum. Iam non redimus. Si morimur, morimur, morimur omnino, iam non redimus sicut soles, non redimus. Finis est. Bene? Ergo, aspicite. Una, una sillaba, una, due, tres, ic eh, misquetur, un u, ergo, uno, dua, dua, tres, duae quatuor. Ergo, sic, ic ocidit brevis lux, tres, duae, una, ed ic una, tres, duae, quatuor. Ergo, longior. Nam, nox est longior. Iam, lo, nox, non habet. fin. Iam, non possumus venite. Ergo, quid faciendum est? Si nox est tam longa, si mors est tam longa, si venimus a finem, quid est ic faciendum? Gaudendum, gaudendum, ergo dici, no, qui agimus? te amo, tu me amas, non è? Ergo, da mi passi Ergo nunc est alces narratio, alces exhortatio, et dic rursus exhortatio, sed dic utitur modo, modo, quo modo utitur? Optime, imperativo, utitur modo imperativo, ergo, da, que leite, nam tempus fui, vides, ne, tempus fui, carpe diem, Bene? Ergo, da mi, basia mille, lesbia. Da mi, basia mile, deinde, sinonimo. Ostea, vita. Ostea, kentum. Primum mille. deinde kentum. Dein mille altera. Iam numeraulimus, iam computaulimus mille, nunc altera centum, altera mille, de in secunda centum, de usque altera mille, se dicit usque, qui significat usque? Qui significa usque. Was was ne ali quando iam dicimus, was ne ali quando a che pistis eh vacia e non ne placuit. Non ne placuit. Da mi vacia. Bene? Et etiam, ah, etiam, et dammi qua eso. Da mi vacia. Plura vacia, non è? Ergo dicit, usque. Usque significa sine intermissione sine intermissione sine intermissione, bene? Non in sine Perge! Perge! Bene? na vita e Waneski. Ergo perge usque sine intermissione sine intermissione altera mille de indecentum quoque et numera numera numera computat computat basia se subito anima guardi dixi et digine paulis numeranda sub basia specta digi deinde, dende cum milia multa fecerimus, i pronunti mes fecerimus, salve di chitur fecerimus. Bene, salve di chitur dicimus fecerimus, ibreu es, sed ic pronuntiatur fecerimus. Bene, hanno anche metro, quoque. Ergo di chi, dein, cum multa, cum milia multa fecerimus, de quo tempore loquitur, de tempore? De tempore futuro, Bene? ergo dava sia, dava sia, dava sia, dende cum minia multa querimus, conturbamus illa. Conturbare quoque es vocabulum eh, tabernarum, vocabulum, vocabulum pecuniae, bene? Se dic ironice quoque dicitur, caturus, dicit conturbamus tempus est, Futurum, non è? Tempus futurum. Conturbavimus illa. ¿Y qué significa, Andrea, ¿Qué significa illa? ¿Qué significa illa? Conturbabimus illa. Basia, ita, se dice sunt basia, ¿no? è? Da basia, da basia. Et Con con multa milia querimos. conturbabimus illa. Non enumerare! Tú numerabas, mi primo, segundo, tercero, cuarto, quinto... ¡No, No, no, no, no. No enumerare! Conturbabimus suma. conturbabimus summa, conturbabimus numerum vacio. Bene? Da mi prorsius, usque, sine intermission, et digi, ne sciamus, no lo schire, no lo schire, quod vaciorum mi dederis, quod vaciorum, vel quod vacia, bene, ipse, tibi, dederim. No lo, no lo schire, ergo, ne sciamus, au, nequis malus in videre possit, ergo igas finalitas, non è? Ergo ne sciamus au ne quis malus quidas quis. Quis significat quis? Ita, aliquis, non è? Diximus. Ergo, ne aliquis malus, non è lic fortasse is quidam, est quidam malus qui veni, hmm. et numerat basia, sed basia non sunt computanda. Basia non sunt computanda. Amor non es computandus. Vita non es computanda. Debemus gaudere. Proctus. Bene? Ergo, dicit, nequis malus, improbus quidam, senex qui venit, et severus, et repreendit, un diximus, non è? Eh? In videre posit, quid est in videre? Quid est in videre? In videre. Videre contra. Mm eh, in idee, e abbiamo detto fascinare, fascinare. Bene? Es facievant facevant eh, striga e vel uenificae, bene? Quod dicitur hispanice brujas, non è? Ergo, uenificae, sic, mm. ergo, nequis malus venia, et nos, et nobis in videa, in videa. Sed in videre habet duas vides, habet duas significationes. In sicut quen efficae facievant, strigae, quel aliae, et etiam invidere ipse tibi invideo, quod tu multum pecuniae, eh, quel multam pecuniam avex, ene, et sic tibi invideo. In lingua hispanica, invidere es envidiar, non è? Ergo quoque hoc significa. Sed hic prosus est, nequis malus, noque nobis posit. Bene? Et ende dicit, cum tantum sciat, esse basiolo quando ile malus venit, atque nos inuiterit. Cum primum, cum primum, sciat, cum primum sciat, tantum esse basiorum. Tantum significa tot. Bene? Eh, tam magnus, tantum, tantum numerum basiorum. Fortasse aliquis venit, et numeravit basiat, hmm, et sic uh, in nomis et fascinavit bene ergo hoc est vitandum hoc est vitandum prosus ne numeremus numerum ne numeremus facia prosus gaudeamus adeamus voluptatem adeamus gaudium et dices quod dicit catullus et rursus dicam eo non tantum allocutum esse lesbiam sed etiam nos allocutum esse postot annos ic loquitur de amore suo dum ali loquebantur de bello atque de rebus politicis ille loquebatur de gaudiis et hoc nos alloquitur et nos multum iuvat ut putum